Hello，大家好，我是麻花，对，就是可以吃的麻花。频道的主人阿珂是我的，嗯，高级铲屎官。今天这个视频就是他让我拍的，因为呢，前段时间我出了一套微信表情包，一上架就下载量破千了。我的可爱搞怪日常被那么多陌生人熟知，还收到了许多“麻花好可爱啊”的赞扬，真是开心极了。 同时，也有朋友们反映说自己想做表情包，可是没有绘画基础，也不会制图软件，更没有时间、精力和金钱去学习研究，那该怎么办呢？于是阿哥就让我教教大家怎么用照片做表情包，并且零成本、零难度，保证你看完就会哦。那么，快点来点个赞，顺便订阅我吧。 大家好，我还是麻花，相信大家对微信表情包的使用已经很了解了。今天我来给大家演示一下如何做静态表情包。首先，你需要去微信表情开放平台注册一个个人账号。注册账号需要提交有效的邮箱地址、姓名、身份证号、身份证正反面照片以及手机号。等注册成功后，登录账号，点击我的表情，再点击提交表情专辑，我们就可以开始正式的表情包的上传了。 这个过程一共需要四个步骤：一、填写表情名称；二、上传表情；三、上传图标；四、填写附加信息。我先拿自己已经提交的表情包作为例子，给大家讲解一下每一步的流程吧。首先，我们开始填写表情名称。因为这次是用我的照片做素材，所以我们要选真人拍摄表情。哦，no no no，是卡通表情或其他？调皮一下，嘿嘿嘿。 接着，我们来上传详情页的横幅，也就是所谓的 banner，它会出现在表情包主页的最上方。注意这里，将鼠标挪动到小问号的位置，它就会出现友情提示，会明确标注对素材大小、格式、内容的规定。比如说，对于横幅，微信的要求就是避免出现任何文字信息，并且要色彩鲜明哦。这些友情提示很容易被忽略，但一定要按照它上面说的来哦。 然后是填写表情名称，接下来我们要写一个八十字以内的表情包简介，好让更多的朋友迅速了解我们的作品内涵。比如我的表情包简介就是这样的，嘿嘿，是不是很形象呢？最后我们需要输入 copyright，个人创作者的话可以输入代表你的名字等等。关于著作权，微信官方也有明确声明，我会粘贴在视频下方，欢迎查看哦。 这样第一步就完成了，我们快来上传表情吧。点击下一步进入上传页面。在这个页面左侧是预览区，右侧是操作区。当表情包素材上传后，可以在左侧生成预览。那我们先开始做表情包的设定吧。在这里，首先勾选静态图类别。微信的静态表情包是十六张一组或二十四张一组，这次我们选择十六张一组的版本。 在上传表情的环节，大家会发现每一张表情其实需要两张素材，一张是二百四乘二百四的 GIF 格式的主图，一张是一百二乘以一百二的 PNG 格式的缩略图。这两张图分别展示在聊天室的不同区域，但内容是一一对应的，所以一定要保证两张图的画面是一模一样的才行。注意，每一张图需要按展示的位置顺序来命名，比如说左上角那张是零一，从左到右，从上到下依次往后排。 上传完毕之后呢，我们就可以来给每一张表情加标签了。每张图最多只能填入四个字，并且不能使用标点符号，所以大家可以充分的发挥想象力，加一些符合表情又不失有趣的标签。好的，到这里表情包上传的步骤就完成了。关于表情包的内容创意和制作就不在这期视频里分享了。如果大家感兴趣的话，请留言给我哦，我一定会尽快整理分享给你们的。 那么，我们来进行下一步的上传图标。这一步非常简单，我们需要准备两个素材，分别对应表情包封面图和聊天页图标，上传即可。请注意，聊天页图标的背景需要是透明的，千万别弄错啦。 外，微信还要求你填一句话简介，在新品推荐栏位，这个简介和一开始的表情包简介不一样，最多只能填十一个字哦。最后，我们来进行上架的动作。首先勾选表情类目，这回我还是老老实实的选猫吧，喵。 看了一下可选的表情主题，都不是我这套的风格，所以勾选其他。上架地区默认中国大陆，允许下载地区我勾选的全球。接下来是表情包的打赏选项，如果有同学对打赏功能感兴趣的话，请留言给我哦，我会在今后的视频中详细讲解的。最后，如果你的素材涉及版权问题的话，还需要依照官方的规定上传授权资料，具体的规定可以在视频下方的详情中查找哦。 到这里，我们就走完了一整个表情包的制作流程。最后点击提交，关注微信表情开放平台的公众号，即可第一时间得知和查询你的表情包审核动态哦。整一套操作下来，看起来好像很麻烦，但以我的经验来说，从制作内容到完成提交，只花了半天的时间啊。其实我没有什么绘画的基础，在接触表情包开放平台之前。 也没有想到自己可以出一套完整的表情包，还能被那么多朋友喜欢。相信看完这期视频，你会对做表情包更有信心了。如果你还想知道更多，比如如何做表情包的内容，用什么工具，如何开通打赏，都可以留言给我哦。同时欢迎你订阅阿珂的频道，并且打开小铃铛，这样就不会错过阿珂的每一期更新了。爱你们，我们下期再见喽！差点忘了说，可以在这里下我的表情包哦。 再见啦，喵！妈妈，我错了。你怎么错啦？我不该咬塑料袋。干嘛？你要干嘛？妈妈，原谅我吧。